Per tant, reclamem també que calen canvis estructurals i canvis estructurals que és avançar amb rendes garantides a les famílies i especialment els suports a les famílies en infants, que té a veure també amb invertir més en educació i en invertir en garantir aquests drets, aquests drets bàsics. Nosaltres, en el mentrestant, diguéssim, no s'avança, continuarem fent l'esforç eh, com a ciutat de Barcelona per reduir desigualtats i especialment en el marc de, de la infància. Donar oportunitats a tots els infants independentment de la renda de la seva família i del barri on visquin. I es tracta, per tant, doncs, d'empoderar doncs, a les famílies també a través de d'una quantia econòmica, nosaltres diem una renda infantil garantida per tal que decideixin sobre com volen gastar aquesta quantia en allò que és bàsic per als seus fills.